से अनार आ से आम छोटी ई से इमली बड़ी ई से ईख छोटा ऊ से उल्लू बड़ा ऊ से ऊट छोटा ए से एक तारा बड़ा ए से ए नाक ओ से ओखली औ से औरत अंग से अंगूर अह से खाली